Sophia Pablo, Jojo Bahan o Tutrapahin? Tutrapahin. Bakit? No comment ako dyan. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Ah, ano? Tutrapahin ko lang din yun. Siyempre, hindi niya pa ako kilala eh. Kaya ano, natrapahin ko lang. Natrapahin niya lang naman din ako. Diba? Eh. Tatrapahin? Bakit? Siyempre, 9 years old pa ako eh. Thank <laughs> you. <laughs> Baby pa. Baby pa. Kaya ka man. Ako, tutropahin lang kasi hindi kami bagay. Magputi yung tuhod niya, aking maikli. Ay, <laughs> ano pawang. Ikaw, ah, dyan, ah, tutropahin mo, tutropahin mo, Brad. Kasi, Brad, artista siya, syempre. Tayo, simpleng tao lang siya para siya, ano. Pero pre, pre. Parang, ag oh, agwat natin langit at lupa, kaya tutropahin. Sige, matapos yun. Next. Next, Elijah Leo. Jojowain o tuturpahin? Tuturpahin. Bakit? Kasi artista siya. Ako, simpleng tao lang. Hindi kami bagay. Ah, Ako ano, tuturpahin din. Kasi ano eh. Pero maganda naman siya. Pero ano, basta, tuturpahin ko lang siya. Puro ka pero. <laughs> Ikaw, Brad. Tuturpahin. Hindi naman kilala eh. daw. Ako tutrupahin ko lang. Sige yung mga may bagay nun yung eh. puti-puti nyo, mayaman. Wait, matangos naman ilong na. Ako, nag-ano taga-pala lang ako eh. <laughs> Yan. Ah, tatrapahin ko, Brad. Kasi tangin na, Brad. Ang tangos, ang puti, ang ganda, artista, mayaman. Ako, butangin na, mahirap, pangit, fly away yung ilong. Ano, walang magugustuhan sa akin, Brad. Kaya tatrapahin. Kahit nga si, ano eh, Si Bebang eh, wala eh. Hindi kami Sino ba Sino ba yung bebang? Beja. Next, Atea Blan. Gagawain ako to 5. Chapter 5. Bakit? Wala lang, gusto lang maging tropa yan. Ayun, napakaganda niya eh. Nap Nagagandaan ako sa kanya eh, pero ano eh. Tropa lang din, syempre. Hindi tayo sasagutin nun, syempre hindi tayo jojowain nun. Yung tayo tsura ba naman? Siyempre, hindi tayo ano yun. Kaya tropa lang. Tropa lang yun. Tropa, ayun. Tropa yung pagsapakan yun eh. Nagtatanggal. <laughs> Gagawin na, dabahay mo rin. Nagkapagsapakan ka. Sarap ko One on one sa labas. Gago bro, ba yun. Oo. Ako ano, tropa. Wala mo ako ang sagot ko. Tropa tropa kasi ano eh. Siya ano, payat. Ako baynato eh. May <laughs> paano mo nasabi baynato? Oo, paano mo ano nasabi niya? Wala lang, ano lang, ano lang naman. Wala lang, joke-joke ko lang yan. <laughs> ikaw, ikaw. Pogi, ikaw yung brand. Ito yung pinapogi siya. Uy, gago. Ako pa nga pinapakawit sa inyo eh. Ako, dadawakan ka sa diablog kasi crush ko yan. Kahit langit at lupa ang nagwat namin. Ma, ano yan, crush ko yan, men. Nadiwari ko yan. Hindi niya, nakapanood ko mga Ah, kasi may sakit eh. Then, then, then, natin eh. Ano then, next, Gillian Ward. Jojowain na tatrapahin. Huwag niyang Bakit? Ate ko na yun eh. Ayun man, ha, ah. ang ganda nun, eh, no? Pero ano, pero ah, siyempre, ano lang natin, natupain. Ang layo na ano eh. Ilang taon na ba yun? Nasa 70 na ata yung bread eh. Layo. Tsaka yung pangkod dun eh, ako tunggok lang ako eh. Kaya tatrapahin lang natin yun, syempre, mamay. Age dozen pa tayo naman bread ah. Basta, tsaka tatropa lang talaga. Ikaw brad. Tatapahin. Tatapahin. Sinukubulig ano, ka pa ah. Siyempre, gusto siya maging tropa. Bakit gusto ka ba niyang maging tropa? Hindi, hindi. Wala <laughs> siya. Bakit na? Bigyan na lang ng ano, ah, kaning bow, di ba? Yung nangyayari. Oo. Oo. Ikaw. Ah, may tropa na kasi hindi naman kami bagay sa SF sa kasi ano eh. Hindi naman kayo bagay, tao kayo eh. Oo. <laughs> Wala kami bagay. Pati ikaw. Ay, bakit mo siya? Bakit mo siya tatawag? Kasi tropa lang kasi ano, talaga kami bagay. Langit siya, hindi mo ko eh. What? Nakaka-excited ako. Dude, di naman kasi talaga bagay. Oo, oh, ikaw, ikaw. Ako Brad, hindi, ako Brad. Kasi si Gillian Ward, gagumin, gamukha niya si Manny Rivera, kaya jajawakin ko yun. No comment ako, pero jajawakin ko yun. No comment, pero yun, tama. Next, Mel Chango. Kain ka sa doga. <laughs> Next, Mona Alawi. Jajawakin na tatrabahin. Ayan. Ikaw, ikaw muna. Tatrapahan. Bakit? Siyempre, hanggang tropa lang yun. Ako, ano, jajawain ko yan, man. Bakit naman? Siyempre. Ganda nun eh. Kaya panood yung mga vlog nun eh. Kaya... Ilan taon na ba yun? 14. Hindi, gago. 15 na yun, alam ko eh. 14. Sabi ni Ivana sa vlog niya. Ah, jajawain ko yan, siyempre. Followers nila ako eh. Subscriber pa. Ako naman, Dr. Pine. Gusto ko busin yung pagkali nila sa rep. <laughs> Ako, tropa lang. Bodyguard lang niya ako ang superhero niya. Ah, ano yan, Dr. Pine. Kasi, yaman nun, Brad. Sobrang yaman. Daming yaman nun, Brad. Dahil Ate niya palang brad, ang dami ng pera. Kaya, katrabahay. Next, eto. Ito yung crush talaga ni Angelo. Idol niya to. May tattoo pa yan dito, may no? Tatlong bilog. Adria Brillantes. Jajawain o katrabahin. Katrabahin. Bakit? Eh, Email lang, alam mo, email lang kami. Eh, may naman asin, no? Kanabali niya si Doggy, men. May laban sila, kaya supportahan natin yun. Supportahan natin. Supportahan natin yung laban nila. Oh, nga. Ako, siyempre, ano, <laughs> jojoahain namin. Grabe, ang galing ko, Tulong, Matulong. Idol ko yun talaga. Napakagaling na artista nun. Ano yung tattoo mo yung idol mo? Tattoo, nasan na? Basta, no? Ang galing nun. Galing na ano nun, talent. Talented yung na tao, eh, kaya. Jojoahain natin. Ikaw, Brad. Tropa eh. lang, gusto ko lang. <laughs> Ikaw. Ikaw. Ako tropa kasi ano, oras na kami masulugan ng bahay, manginig sa kanya ng bahay. <laughs> Ah, tatrapahin yun, men. Idol ko yun, men. Solid yun, men. Solid. Magaling mag-ML yun, men. Panoorin po natin yung magkamalamba. Next! Ito, pinakasikat to. Kapatid to ni Kami Trinidad. Of the Trinidad, jajawain o tatrapahin. Nasa pakin. Yo, break, Brad. Tropahin. Brad. Hindi mo magaling. Wala ka ng ginawa dito. Plus na to main, ano, wala ka ng ginawa. Hmm. Ako, tropa lang. din. Hindi ko rin kilala yun eh. Ah. Hindi rin na tropa. Hindi rin na kami. Ano hindi ko nga kalala, hindi ko nga napapanood yun eh. <laughs> Ikaw, ako tropa kasi. Alas nga hindi ko nga hawakan kamay niyo, eh. hindi ko nga nakita yung mukha. Ah, tatrabahin ko yun, men. Kasi, ang laki na ng, hindi, gagi, ang laki na ng subscriber ng men, million na. E tayo, 434. Kaya tatrabahin. Paano, malaking bulbunan natin. Yan, pagkawa na yun. Ah. Yo, what's up mga makahinga? Dito na po nagtatapos ang ating content na gagawin ng Papahay Challenge. Like and comment, subscribe na po kayo dyan at supportahan nyo pa ang Facebook fanpage namin. Nandiyan po sa description yung link namin sa Facebook fan page namin. Dito na po nagtatapos. At kung sinong mga gustong ano, gumawa ng ano namin content, pwede po kayo mag-comment. Oo, kung gusto Kung nyo anong gusto nyo pong ipagawa sa amin. Baba po kayo, sa comment lang po kayo sa baba. Mamimili po kami doon na sa kakayanin namin gawin. Sa 40,000 namin followers. <laughs> <laughs> Napakatayo eh.